ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಂದವರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಇಕ್ರಿಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಸಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜು ಅಂತ ಇಕ್ವಿಸಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಜ್ಞರ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಳಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಸೊ ನಾ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ರೈತರುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಮೂರಡಿ ಆಳ ಮೂರಡಿ ಅಗಲ ಮೂರಡಿ ಎತ್ತರ ತೆಗೆದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಸಸಿಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಆ ಸಸಿ ನೆಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಗಜ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈಗ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಘನ ಮೀಟ್ರ್ ಘನ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರಡಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಳ ಅಗಲ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡಿನ ಮೂರಡಿ ಆಳ ಮೂರಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳ ಆಳದ ತನಕ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗುಂಡಿ ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಂಡಿನ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಈ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಮರಳು ಮರಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮರಳು ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗ ಮರಳು ಒಂದು ಭಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗುಂಡಿನ ಪೂರ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತದೆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಾಕ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮರಳಾಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗೆದ್ದಲುಳ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಗೆದ್ದಲುಳ ಬಂದು ಈ ಗಿಡ ಎಳೆದಾಗಿರೋದಾಗ ಆ ಕಾಯಿನ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತಿಮೆಟ್ ಅಂತಿದೆ ಗೆದ್ದಲು ಬರಬಾರ್ದಂಗೆ ಸೊ ಗೆದ್ದಲು ಬರಬಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಟಿಮೆಟನ್ನು ಗಿಡ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕರಿಸ್ಬೇಕು ತುಂಬಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮರಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಡುವಾಗ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನೇರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಸೊ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಮೂರಡಿ ಆಳ ಮೂರಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೂರಡಿ ಎತ್ತರ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಿಡನೇ ಆಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ತಿಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರೆಟ್ ಅಂತ ಇದು ಗೆದ್ದಲನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಳನಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಹುಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಊತಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸುಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೋದರೆ ಈ ಗಿಡ ಸುಳಿ ರೋಗ ಬಂದು ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕಾಯಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ತುಂಬುವಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕೋಲನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಕಾಲಿಂದ ನಾವು ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಾಯಿ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಗಿಡ ಸಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಇದು ಅಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ದಂಗಾಗಿ ಗಿಡ ಬೇರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದ ನೀರು ಹೋಯ್ದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಹಳ್ಳಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಕಡ್ಡಿ ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಇದು ನೆಡುವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಗಿಡನ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಯಿನ ನಾವು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸುಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತಲುಪಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಾಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಗ ಗಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ತೆಂಗನ್ನ ತೇಲ್ಸಿ ನಡಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಂಡಿನ ನಾವು ಮೂರಡಿ ಮೂರಡಿ ಮೂರಡಿ ಆಳ ಆಗಲ ಎತ್ತರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಪಿ ಪಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಗಡಿ ಪಿ ಪಿ ಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಪಿ ಪಿ ಗರಿ ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಗಾಳಿಗೆ ಅಳ್ಳ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಳ್ಳಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಗಿಡ ಸಾಯ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಲನ್ನು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಗರಿಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ಬಾರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಿಡ ಅಳ್ಳಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಈ ಗಿಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರಿ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಉದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತರ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಂತರನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡಬಹುದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ನಾವು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಾದ್ರೆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಡಿ ಮೂವತ್ತಡಿ ಆರು ಮಾರು ಅಥವಾ ಏಳು ಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಗಿಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಗಿಡ ಕೂರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡಿಸ್ದಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲುಗಳು ಸೇರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳು ನೇರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಫ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಲ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಲದಿಂದ ಬದುವಿನಿಂದ ಅಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಏಳುವಾರು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದಾರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ದಾರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ದಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ತ ಬರ್ತೈತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕೋಣ ಲಂಬ ಕೋಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಂಗೆ ಟೇಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಲ್ಗಳು ಸರ್ತವಾಕಂತವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಲ್ಗಳು ಸರ್ತವಾಕಂತವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿರು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ನೋಡಿದ್ರು ಹೌದು ಮೂಲೆ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಗಳು ಅಂತರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡನ ಏಳುವರೆ ಇಂದ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಸಾಲಿಂದ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಾರನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಏಳುವರೆ ಮತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಡ್ಡೆ ಚುಚ್ಚಿರೋದು ಮಧ್ಯೆ ಬರಂಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಗುಂಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗು ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಸಾಲುಗಳು ನೇರ ಕಾಣ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಸಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ನಾವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬೋರ್ನಲ್ ಕೋಪಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗ ಏನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ